به ترتیب پلان یک برداشت یک بیا بله، صدا بدون ترتیب پلان یک برداشت یک خب. صدا دوربین بدون ترتیب پلان دو برداشت یک ابتدا دوربین به ترتیب پلان دو برداشت یک صدا دوربین به ترتیب پلان سه برداشت یک صدا بدون ترتیب پلان سه برداشت یک از یه دقیقه گذشته خیلی طول میکشه باید طول میکشه یعنی ما میخوام نشون که طول میکشه بدون ترتیب طول میکشه بله ولی آخه معلوم نیست چیکار دارم میکنم دارم سوال میکنم یه پلانی رو تو میگیریم معلوم میشه چرا طول میکشه

طول میگیرن نه این یعنی هرچی طول میکشه بکن مثلا این فیلم میخواد همینه بگه دیگه میخواد بگه طول میکشه یه آزمایش دیگه که تقلب نمیکنه چهل تا بچه هست یه اوتو اتوبوس من بایستیم دارم سوار میشه بیشتر شست هفته تا بچه این شست تا هرچی برها سوار دارم این ترتیب سوار شدن اینجا مرتب بود اینجا خب تو بگیریم روشن که چهل فشار میرم معلوم ترتیبا میگیریم یه پرداشت دوربین Thank you. خوبه کار صدا دوربین به ترتیب پلان چهار برداشتین صدا دوربین بدون ترتیب پلان چهار برداشتیه صدا دوربین بدون ترتیب پلان 6 برداشت یک صدا دوربین به ترتیب پلان شیش برداشتی صدا دوربین

یهو درست داره یهو کجا رد میشه آره، کات صدا دوربین به ترتیب پلان پنج برداشت دو جان سوا بله. بله، بله، خواهش पूर्व ज्ञात करे कि आनंद बहतरीन वाइस हैं सनी वाइस हम भी गिरा Cut, cut. Dur bir. امشب این هستی کنترل کنه اینجا تو ازش خواهش میگه چند دقیقه اونجا رو کنترل بکنی داره ما یه برداشت داریم یک دونه فقط با ترتیب بگیریم بعد بریم که دیگه چطور نمیشه آخه ازش خواهش میکنه یه جوری میتونه یک دونه فقط برداشت ما بگیریم با ترتیب نمیدن آخه حرفش میبینیم دیگه اینا برمیخواد داره میگه گوش نمیدن آخه خب لاغر پس یه کار کنیم بدون ترتیب اینجا بگیریم بدون ترتیب پلان پنج برداشت یک این بدون ترتیبش درست چون با ترتیب کجا بگیریم با ترتیب نمیدونم بپرسیم ببینیم کجا میشیم همه جا همینجوره فکر